Dos temes perquè es concreti aquesta voluntat de diàleg. En primer lloc, les tarifes del transport públic. No? Sabeu que ha baixat la, la inversió de l'Estat en les tarifes del transport públic. Es tracta de que l'Estat comenci a recuperar aquesta desinversió per garantir el servei públic de qualitat en transport públic. I en segon lloc, les obres de la Sagrera, que es reanudin durant el 2017, que tornem a veure obres a la Sagrera.